ሰላም ውድ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? መቅቲ ነኝ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮና ቆንጆ በጣም ምርጥ በሆነ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ውድ የቻናል ቤተሰቦች መቅዲ ነኝ። አብራችሁኝ ቆዩ። like፣ share፣ subscribe በማድረግ ቪዲዮውን ጀምሩት። ለሌሎች ይጠቅማል ካላችሁ share አድርጉትኝ። ውድ ጓደኞቼ ዛሬ በጣም ትወዱታላችሁ። የእውነት በጣም የሚጠቅም እና በጣም ቆንጆ የጸጉር treatment ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄን ማዮኒዙን ማለት ነው። እቤት ውስጥ እንዴት እንደምንሰራው አብረን እናያለን ማለት ነው። ጓደኞቼ እጅግ በጣም በጣም ቆንጆ treatment ነው። እቤታችሁ ሰርታችሁ የተጠቀሙበት ማለት ነው። ጸጉራችሁ ለተጎዳ፣ ለተሰባበረ፣ ለሚሰባበረባችሁ ማለት ነው። እጅግ በጣም ቆንጆ treatment ነው። ውድ ጓደኞቼ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው እዩቴ። የእውነቴን ነው። በእውነት እኔ እንደዚህ ተስማማኝ ትሪትመንት የለም። ፀጉሬ በጣም ውስጡ ላይ ደቀቅ ያለ ነበረው እና ያው በርግጥ አሁን ጾም ስለገባ ጾም ሲገባ ያው ፀጉራችን ትንሽ ያው መጎዳቱ አይቀርም። ነገር ግን ከነፍስ የሚበልጥ ነገር የለም። ፈጣሪያችን ማመስገንና ስለኛ ብሎ የሆነ ነገር እያሰብን ወደ ፈጣሪያችን የምንመለስበት ጊዜ ነው። በልዑል አምላክ የበረከት ጊዜ ያድርግልን፣ የምረት የይቅርታ ጊዜ ያድርግልን ውድ ጓደኞቼ። እና በነገራችን ላይ እንደዚህ ጾም በሚሆን ሰዓት ፀጉራችሁን በባዶ አትታጠቡ። ቢያንስ ለፀጉራችሁ የሆነ ነገር መቀባት አለባችሁ። የሆነ ነገር ምግብ ያስፈልገዋል። ፀጉራችን በጣም ወሳኝ ነው። ምክንያቱም ፀጉራችን በጣም ነው የሚጎዳው። በተለይ ጾም በሚሆን ወቅት ላይ እነዚህ እንትኖች የእንስሳት ተዋጽኦቹ ነገሮች ስለማንጠቀም ማለት ነው። ግን በዛ ቦታ ላይ እኔ አሁን ጾም በሚሆን ሰዓት እንትን ስለማላገኝ አቮካዶ ካገኛችሁ አቮካዶ ከወይራ ዘይት ጋር ፈጭታችሁ ብትጠቀሙት በጣም ቆንጆ ነው። ከወይራ ዘይት ጋር እንደዚሁም ሙዝ ከወይራ ዘይት ጋር እንደዚህ እየፈጫችሁ ከቻላችሁ ሁለቱን አንድ ላይ ያቀላቀላችሁ፣ ካልሆነ ግን አንድ አንዱን እንትን እያላችሁ እየፈጫችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ምንም ከሌለ ደግሞ የወይራ ዘይት ብቻ ተቀብታችሁ ቢያንስ ለሁለት ሰዓት ያክል አቆይታችሁ ነው መታጠብ ያለባቸው ውድ ጓደኞች። ካለበለዛ ፀጉራችን በጣም ነው የሚነቃቀለው፣ በጣም ነው የሚጎዳው፣ እንጨት ነው የሚሆነው በዛ ላይ ፀጉራችን ማለት ነው። እና እንደዛ ያረጋችሁ ጊዜያችሁን ፀጉራችሁን በደንብ ተንከባከቡት ማለት ነው። ይሄ በጣም ነው የወደድኩትኝ። እንደምታዩት በቃ ቅቤ በሉትኝ። የእውነት ምንም አይነት የሚንጠባጠብም ነገር ምንም የሚዝረከረክም ነገር የለውም። እጅግ በጣም ቆንጆ ነው እውነት በጣም ነው የወደድኩትኝ። ያው እንደምታዩትኝ በቃ ቅቤ በሉት እያውነት እና ወደ ጓደኞቼ ሞክሩትኝ፣ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ጸጉር በጣም ነው የሚያለሰልሰው። እንደዚሁም ጸጉራችሁ የተሰባበረ ከፊት ለፊት ድቅቅ ላለባችሁ ጫፉ መንታ ለሚሆን እራሱ ማለት ነው በጣም ቆንጆ ነው። ጫፉ ለሚደርቅ መንታ ለሚሆንባችሁ ልጆች በጣም ቆንጆ ነው እና እንደዚህ ተቀብታችሁ በደንብ ሁሉንም አዳርሳችሁ ጫፉን ቆዳችሁን በደንብ ከተቀባችሁት በኋላ ትንሽ ማሳጅ አድርጋችሁ በእጃችሁ አውት የተወሰነ አንድ አምስት ደቂቃ ያክል ማሳጅ ማድረግ አለባችሁ። ከዛ በመቀጠል ሽፍን አድርጋችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ፣ ሽፍን አድርጋችሁ እስከ ሁለት ሰዓት ያክል ማቆየት አለብን ማለት ነው። ጊዜ ካጠራችሁ አንድ ሰዓትም ቢሆን ይበቃል። ነገር ግን ጊዜ ካላችሁ ሁለት ሰዓት ስም ቢሆን ከዛም በላይ ቢሆን ምንም ችግር የለውም። ቆንጆ ነው ለጸጉሩ ለጸጉራችን ማለት ነው። ወደ ጓደኞቼ ከፊት ለፊታችሁ ለሳሳባችሁ ውስጡ ደቀቅ ለሚልባችሁ እንዳኔ የኔ በጣም ውስጡ ደቀቅ ብሎብኝ ነበር አንድ ሰሞን ላይ። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነው። ይቀረዋል ነገር ግን ለውጥ አለኝ እና አሪፍ ነው። ይሄ በጣም አሪፍ ነው። በጣም የጠቀመኝ ነገር ነው ማለት ነው። በጣም በፊት ላይ እጅግ በጣም ብዙ አይነት ቅባት የተጠቀምኩ ስለነበረ ፀጉሬ በጣም ተጎድቶ ነበር ማለት ለእኛ የሚስማማንም የማይስማማንም አለ። ሁሉም ቦታ ላይ ያየነውን ነገር ራሳችን ላይ ፊታችን ላይ ወይም ፀጉራችን ላይ ማሳረፍ የለብንም ማለት ነው። ጓደኞቼ ካልተስማማችሁ አንድ የሞክራችሁ ያን ነገር ማቆም ነው፣ ቀጥታ ማቆም ነው ያለባችሁ። እና እሺ፣ ምክንያቱም ፀጉራችን ከተጎዳ መመለሱን በጣም ከባድ ነው ማለት ነው። እና ውድ ጓደኞቼ አሁን ወደ አሰራሩ ይዣችሁ ሄዳለሁኝ። ስድስት እንቁላል በጣም ቆንጆ እና ምርጥ በሆነ አሰራር አብረን እንሰራለን። ይሄን ማዮኒዝ ነው የምንሰራው ማለት ነው። የማዮኒዝ treatment ነው። ስንት ብር እንደሆነ እንድታዩት ብዬ ነው። ገበያ ላይ እንግዛ ብትሉ ስንት ብር እንደሆነ አያችሁትኝ? ሀያ አምስት ብር ነው። በኩዌት ዲናር ነው። ይሄ የኩዌት ዲናር ነው። ሀያ አምስት ብር ማለት እንግዲህ ሀያ አምስት ብር ከሁለት መቶ ሳንቲም ነው የሚለው። አምስት ብርም አለ ከዛ በታችም ከዛ በላይም ደግሞ አስራ ዘጠኝ ብር፣ ሀያ ብር፣ አስራ ምናምን ብር እንደዚህ ምናምን አለ። በጣም በቃ ቆንጆ እና በጣም ውድ የሚባለው ሀያ አምስት ብር ነው ማለት ነው ጓደኞቼ እና ይሄን ማዮኒዝ እቤት ለምን አልሰራውም፣ ለምን በውድ ዋጋ እገዛለሁ ብለን ካሰባችሁ ማለት ነው ሙሉ ቪዲዮን እዩትኝ። በጣም በቀላሉ እቤታችሁ ውስጥ መስራት ትችላላችሁ፣ treatment ኡም ማለት ነው። ምክንያቱም እቤት ውስጥ የምንሰራው ነገር መተማመን እንችላለን። ሙሉ እምነት የሚኖረን ቤታችን ውስጥ የምንሰራው ነገር ነው። ጓደኞቼ ስድስት እንቁላል አደርጋለሁ። ከዛ የወይራ ዘይት olive oil እናደርጋለን ማለት ነው። ውሃውን አንጠቀመውም። ቢጫውን part ብቻ ነው እንደምታዩትኝ እየለየሁትኝ ነው። ቢጫውን part ብቻ ነው የምጠቀሟት ማለት ነው። የሚያስፈልገን እርሱ ነው። ይህን ማይኒዝን ለመስራት ለምግብም በነገራችን ላይ መስራት ይቻላል፣ ግን እኔ ለጸጉር የጸጉሩን ነው የሰራሁትኝ። ግን ለምግብም መስራት ይቻላል። ቤታችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ውድ ጓደኞቼ እንግዲህ በትዕግስት ተከታተሉኝ። በጣም ነው ግን የሚያደክመው። መምቻው ካላችሁ መምቻውን ብትጠቀሙ በጣም አሪፍ ነው ብዬ እመክራችኋለሁ። የኔ መምቻዬ ጭርስ ማለት መምቻው ለዚህ ስለማይሆን እኔ በእጄ ነው የመታሁት። የወይራ ዘይትን እየመታችሁ የወይራ ዘይት ጠብ እያረጋችሁ እንደዚህ እየመታችሁ የወይራ ዘይት ጠብ እያረጋችሁ ነው መስራት ያለብን። በጣም ጉልበት ይፈልጋል። እስኪወፍርልንና የምንፈልገውን ያክል ደረጃ እስኪሆን ድረስ በደንብ እንመተዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት የወይራ ዘይቴን ጠብ እያረጋችሁ የወይራ ዘይት ለምን እንዲወፍርና እንትን እንዲል ያደርገዋል ነጭ እንዲሆን እነዚሁም የማይኑዚን የማዮኒዙን ልክ በቃ ማዮኒዙን እንዲመስል ማለት ነው ያደርግልናል። እንደዚህ በኃይል እየመታን በደንብ እየመታን የወይራ ዘይት እያደረግን በሄድን ቁጥር እየወፈረ እየወፈረ እየወፈረ ከለሩ ነጣ እያለ ትክክለኛ የማዮኒዝ ከለር እየያዘ ነው የሚመጣው ማለት ነው። በጣም ረዥም ሰዓት ነው የወሰደብኝ። እኔ በእጄ ስለሆነ ማለት ነው መምቻው ስለሌለኝ ግፋቢል ከግማሽ ሰዓት በላይ ወስዶብኛል። በጣም ረዥም ሰዓት እጅ እስኪገነጠል እንደው እንትን ያልኩትኝ ጓደኛዬም ስለነበረች ያው ጓደኛ እያገዘች ነበረ። ግን በጣም አድካሚ ነው ጓደኞቼ። ነገር ግን አድካሚ ነውን ብላችሁ ጸጉራችሁ ከሚጎዳ በትዕግስት ቢያንስ በአስራ አምስት ቀን አንድ ቀን በወር አንዴም ቢሆን እንደዚህ እየሰራችሁ ተጠቀሙት። በነገራችን ላይ ከዚህ በፊት አንድ እንደዚህም የሰራሁትኝ አንድ የጸጉር ውህድ አለኝ ግረው ገብታችሁ እዩትኝ። እሱም በጣም ቆንጆ ነው። ሁለቱን ነው እኔ በብዛት የምጠቀመው ሁለቱን ነው። ይህንና ያኛውን ማለት ነው። በእንቁላል በማር እንደዚሁም የወይራ ዘይት እርጎ እና ምንድን ነው እርጎ እና እንትን ማር አድርጌ የሰራሁትን ቪዲዮ አለ። ዝንጅብል አድርጌ የሰራሁት አለ። በጣም ቆንጆና እንደዚሁም ምስም ለጸጉራችን ለሳሳብን ጸጉራችን ከፊት ለፊት ለሳሳብን እንደዚሁም ጸጉራችን ስስ ስለሆነ በጣም ቆንጆ ውህድ ነው። ገብታችሁ እዩትኝ ውድ ጓደኞች፣ ይጠቅማችኋል። እንደዚሁም እኔንም like፣ share፣ subscribe በማድረግ አበረታቱኝ። ከእንደገና ደግሞ አንድ የዝንጅብል ቅባት የሰራሁት ቪዲዮ አለ የዝንጅብል ቅባት ነው። እሱንም ገብታችሁ እዩትኝ። የዝንጅብል ቅባት ከፊት ለፊት ላይ ከግንባራችሁ ለሳሳ ከግንባራችሁ ለሳሳና እንትን እጭድ ላለባችሁ ማለት በጣም ቆንጆ ነው፣ ብትጠቀሙት አሪፍ ነው። እኔ ለውጥ አግኝቼበታለሁ። ከግንባሬ በፊት ሻሽ ስለማሰር በጣም ሄዶ ነበር ከፊት ለፊት ያው እሱን የተጠቀምኩኝ በየጊዜው ከእንትን ጋር ፈጭቼ ማለት ነው። ከጥቁር አዝሙድ ጋር ፈጭቼ እሱን የተጠቀምኩኝ። ያው እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ላይ ቆንጆ ነው ጸጉሬ ቆንጆ ሆኖልኛል ከፊት ለፊቱ። ያው እዛው ላይ ቪዲዮ ቪዲዮ ላይም ማየት ትችላላችሁ ጸጉሬ እና በጣም አሪፍ ነው። ሰርታችሁ ተጠቀሙትች ጓደኞቼ። ይሄም ያው እንደምታዩትኝ እየወፈረልኝ እየወፈረልኝ ቆንጆ እየሆነ መቶልኛል። ግን ያደክማል። ያው ግን ሳትሰላችሁ ትዕግስት ኖሯችሁ ሰርታችሁ ጸጉራችሁን አክሙ ማለት ነው። ልክ እንደምንመገበው ምግብም ጸጉራችንም ግዴታ ምግብ ያስፈልገዋል። ስለዚህ ሰነፎች አንሁን፣ ቢያንስ ጸጉራችንን መንከባከብ አለብን። ውድ ጓደኞቼ እንትን በነገራችን ላይ ይሄን ማለት ነው በጣም ቆንጆ እና በጣም አሪፍ ነው። ፊታችን ለፊታችን ማለት ነው ለፊታችን በጣም ቆንጆ ነው። ይሄ ብንቀባው ራሱ ጸጉራችሁን ከመቀባታችሁ በፊት ይሄን ተቀበት ተቀቡትኝ በጣም ቆንጆ ነው። ለፊት ለፊት ልስላሴ፣ ለቆዳ ጥራት እንደዚሁም ፊታችን ላይ የሆነ ጠቋጠቆ የሚወጣብን ነገር አለና ለቆዳችን ጥራት በጣም ቆንጆ ነው። ከእንቁላል አስካል የራሱ ማስክ አለ ታውቃላችሁ እና እናንተም እንደዚህ ሰርታችሁ የምትሰሩ ሰዓት ፊታችሁን ብትቀቡት፣ ምክንያቱም ምንም የተለየ ነገር ስለሌለው ምንም የሚያመጣው side effect የለውም እና ብትቀቡትኝ አሪፍ ነው ማለት ነው። ለደረቅ ቆዳ ማለት ነው። ቆዳችሁ ደረቅ የሆነ በተለይ ብትጠቀሙት አሪፍ ነው። የፊታችሁ ቆዳ ደረቅ የሆነ ምክንያቱም ይሄ የእንቁላሉ አስኳሉ ወዛም ነው። ወዛም እንድንሆን ያደርገናል እና ለፊታችንም ለጥራቱ በጣም አሪፍ ነው እና ተጠቀሙት እንላችኋለሁ ውድ ጓደኞቼ። ያው እንግዲህ በዚህ መልኩ ሰርቼ እንግዲህ ጉልበቴን ጨርሼ ሰርቼ ጨርሻለሁኝ። ተቀብቼ ሁለት ሰዓት ካቆየሁትኝ በኋላ ያው በዚህ መልኩ ጸጉሬን እየሰራሁ ነው ማለት ነው። በወፋፍራሙ ቁጥጥር እሰራዋለሁኝ። ወደ ጓደኞች በጣም ወፈር ወፈር አድርገን እርጥብ ሲሆን በጣም በቀጭን መስራት የለብንም። ወፈር ወፈር አድርገን ምን ምን እንደምጠቀም አብረን እናያለን። አብራችሁኝ ቆዩ። ይሄ ቅባት በጣም ብዙ አይነት ቅባት ነው ያዘው የቀላቀልኩትኝ። በጣም ብዙ አይነት ቅባት ነው። አንድ ቀን ሙሉ ቪዲዮ እንሰራላችኋለሁ። የጸጉሬን ቅባት ይዛ የተጠቀምኩትን በዋናነት አምላ በጣም መወደው ቅባት ነው። አምላ ቅባት በስማ እጅግ በጣም ቆንጆ ቅባት ነው። የሚስማማኝ በጣም የሚስማማኝ ቅባት ቢኖር አምላ ነው። ጸጉራችን እንዲወፍርና ጥቁር ያለ እንዲሆን ያደርግልናል። ግን እኔ በጣም ደግሞ ቀላቀይበታለሁ ወደ ሶስት አራት አይነት ቅባት ቀላቅይበታለሁ ወደ ጓደኞቼ። አንድ ቀን የእሱን ቪዲዮ ሰራላችኋለሁኝ። እንደዚህ በወፍራሙን ከፍለውና ጫፉ የሚደርቅባችሁ እህቶች የጸጉራችሁ ጫፍ ድርቅ የሚልና እንደኔ ጠንካራ የሆነ ጸጉራችሁ የኔ ጫፉ በጣም ጸጉሬ በጣም ጠንካራ ነው፣ ድርቅ ያለ ነው እና ጫፉን ቆዳችሁን ሳታስነኩ የጸጉራችሁን ጫፍ ጫፉን እንደዚህ በቫዚን ልስልስ አድርጉትኝ፣ ቫዚን ተቀቡትኝ ማለት ነው እና ልስልስ ያለ ይሆንላችኋል፣ ቆንጆ ይሆናል። ከፊት ለፊታችሁና ቆዳ ቆዳችሁን ግን ቅባታችሁን የተቀባችሁ እኔ ከፊት ለፊት ግንባሬ ላይ ያዘጋጀሁትን የዝንጅብል ቅባት ነበረኝ። ከፊት ለፊቴ ብቻ ነው የምጠቀመው። ነገር ግን ውስጡ የጸጉራችሁም ድቅቅ ያለባችሁ ከሆነ ቆዳችሁን ሙሉ ጸጉራችሁን መቀባት ትችላላችሁ። ግን ብዙ ጊዜ ትንሽ ትንሽ ስለሆነ የምትዘጋጀው ያው በዋናነት የተጎዳው part ላይ ብቻ ተጠቀሙትኝ። አሪፍ ነው እላችኋለሁ ውድ ጓደኞቼ። ይሄን ይመስላል እንደምታዩትኝ ልስልስ ነው የሚለው ጸጉራችን። በነገራችን ላይ ይሄ ማዮኒዙ treatment ኡ ራሱ ጸጉራችን ልስልስ እንዲል ነው የሚያደርግልን። እና እንደዚህ ሰርታችሁ ስጨርሱ ታጥባችሁ ስጨርሱ ጫፍ ጫፉን ሁሉንም ጸጉራችሁን ስሰሩ ሙሉ ጫፍ ጫፉን ቫዝሊን ቀቡት ማለት ነው። ቅባት ቆዳ ቆዳችሁን ሙሉ ጸጉራችሁን ማሳጅ አድርጋችሁ ቅባት ከቀባችሁ በኋላ ከፊት ለፊት ያዘጋጃችሁትን የዝንጅብል oil ወይም የ castor oil ካላችሁ castor oil በጣም ከፊት ለፊት ላይ ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል። ውድ ጓደኞች፣ ያው መሀል ላይ ብዙም ያን ያክል ብዙ ጊዜ side effect አይመጣም ማለት ነው እና እንደዛ ብታደርጉ አሪፍ ነው፣ እንደኔ ማለት ነው። የኔ አሁን ከፊት ለፊቴ እግዚአብሔር ይመስገን ያው እንደምታዩት ሙልት ያለ ነው፣ ምንም አይነት ችግር የለበትም። እና ውድ ጓደኞቼ እንደዚህ ጸጉራችን ቆንጆና ልስልስ ያለ ከፊት ለፊቱ ሙልት ያለ እንዲሆንልን ጸጉራችን እንክብካቤ በደንብ ያስፈልገዋል። ቢያንስ በሳምንት ማን ነው በሁለት ሳምንት አንዴ ወይም በወር አንዴ እንደዚህ እየሰራችሁ ፀጉራችሁን ተንከባከቡትኝ። በጣም አሪፍ ውህድ ነው ማለት ነው። አሪፍ treatment ነው ውድ ጓደኞቼ። እና ይሄን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮ። በጣም ቆንጆ ነው እና በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁኝ። like፣ share፣ subscribe እያደረጋችሁ እኔንም አበረታቱኝ። ለሌሎችም ይጠቅማል ካላችሁ ለጓደኞቻችሁ ለቤተሰቦቻችሁ ሸር አድርጉላቸው። ያኔ በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ነገር ግን ሰነፎች አትሁኑ፣ ራሳችንን ጠብቁ፣ ራሳችሁን ጠብቁ። እንዲሁም ስለ ምግብም ከፈለጋችሁ ብዙ አይነት ምግብ ሰርቻለሁኝ። የገባችሁ ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። ውድ ጓደኞቼ እየገባችሁ እዩት። በተለያየ መልኩ ሰርቻለሁኝ። የተለያየ አይነት ምግብ አሰራር በተለይ አረብ ሀገር ላላችሁ እህቶች ማለት ነው። ሰርታችሁ ብታዩት አሪፍ ነው። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሆነላችሁ። መልካም